gwe kamere tonsobola ebyo byewekyaka kyake kamoca bya bulijjo nange babi tonsobola mpaka kitiibwa manya gye najje endongo gwe kamere tonsobola ebyo byewekyaka kyake kamoca bya bulijjo nebiki ebyo byoŋŋamba mpaka kitiibwa manya gye najje endongo oli oh, musajja ndi musajjaagwanman lwaki tewaisanga musajja otolanga sabasajja oh. mumagulu nyono ngekinfudde omubanda kulemerako nakusamba nanda butapowa ze mundeke numbe nze mundeke nvimbe bu bana banyabo nze mundeke nvimbe jukira wacakanga nze sakika bas lwaki wanyimaokisaawe eh. onyima otyanze pasi mukisaawe wekyanga wefumba wefuulamu kambwe lwaki wefuula mu maaso uwenyini waŋamba obulamu bwomu maaso tufubenyo tugende mu maaso katumpisaisamu namaaso tebyo byewefuulafuula nange nakujjamu owesigwa <laughs> nobodys tebe nakyo batugamba wanagetuliya jati kutandikirewa amanya otubulira amanya gwani era gwani kati saawe nokitikyo hmm. alali hmm. amanya gange gamanya gange bampita robert katumba emisajja neddira nkima zaalibwa mitiyana mwana kitegeera eh, era yompiza akeyeyompi wange mwagala nnyo nolwekyo naye nga wenatuuke ne site enkubakuba nenkubakuba nebanfuukira junior bobby naye nga makuba gwa mr president muziki nafuula junior bobby ekekawagga kitegeera eh, nze junia bobi ekekawagga eh. yamaniriza manya gange kalingabumu abantu mantu majunia kamiliyoni nenga manya gange bamute jawadu kagolo kayanja jawadu kagolo kayanja nimusajja musiramu era nasibye ndi musawo mundoza era tulindirira kisibo ati tujirindirira mm. eh, nkyali mwoyo mulajja bugnekatengena mulamalaa anti fa tukyali eno tukyali eno mu rajabu katugenda mulamalani yamani kakati hmm. junia bobi wine tandikira kugwe idea gifuna hmm. otya ogifuna ddi nti banekatandika okutambulira mu kifaananyi kino kya bobikitya mutwego era eh. lwaki mubonna walonda bobi wine nze kubanga nkyali mwana muto nali njagala nnyo bobi onaku lwenasooka omulaba nali ddoogo nensooka omulaba wenti nemumatirawo kibanda nakulwaotowange bonanga mumatira nyo kibananga nabanda bano ebiseera ebisinga baali bampita bobi tebanakifula nnyo nga sinabakuba mu muziki kukimpitira ddala junior bobi ninga abana balikiyoonokyaliwanabikinaabampita bobi bakazako bobi kubanga bobi bikibiki kati wenatuka esi tekalengananga bwinga akindimu toyinza kukikola nekivayo nga tekikulimu nga tokinyumirwa eh? mm. eh, nintandika ogubakubangamu bankyaguba kubangamu eyo boyi gyempitira mu bibaala nawe bimanyi mu bibaala byesite kikutte noyingirawo nga mubanda noguba kuba nebanyumirwa nyo nebakola nyo ku kyolo kati mba nkyayitaayita eyo esanga kyali wa junior kamiri nga naye agubakuba kanayenga kubaguli ogwomumiiri eh, kati yelumu netufunayo gyentugamba negwe kyali gwe ngaobakuba nnyo naye nagarantya nnyo egamba nkuba mu bato olumu eh, tujja tutimira mu bato ate boyi nebambi nnyo nnyo nnyo ebamadagala netwandikirawo ekintu tekikubeawo paka kati erawo mutulabira mutulabira tukyekuba tukyakitambuza comedy store etubeerayo ba yonna yonna emanyi era byonna ensonga eh, bwezitnaawe tubulire kosebo lwaki mubatubona walonda kamilioni era kikugira ddi mubwongo kifuna ddi mumutwego gwe toolyanga ayimba bulungi kuba kuva buto okulimba lbatamamamiliya kunyimba zenkadde nampulya omutu omusajja wakabyanitandika oziyimba kati kuvawako wamami nga nziyimbayimbamwe nakanegokyakasajja gwe mwana kana gwe kakale oba nti kunyonyola entya kubanga enta nikobera nga mbeera eyo masaka eyo nga nkuba ebidongo naye nga nkuba nyumba zaka miliyoni ola olimba lebayitanga kolazizo oleka okwesemesa abala lulimba olwo biseera ebyo naye nga nzindolokana ku ssomero nanenkikwasaganyamu eno naye okulaba ti nga batandiza okumpita kamiliyoni jonyeka miliyoni a ah, ninga bigapu kyo kimu okay kyogamba ofaana kamiliyoni omubiŋamba nenganze bambera gyewaduka kulokayanja munakyalo babimpita nyonyakamiliyoni kamiliyoni eh. hmm. eddoboozi eryo likola bukozi oba lyeriryo kuva buto mhm. eh. kuva buto nga dene naye nga jazikatefnatanga okubakulaga paka tuina nobuyimba bwaffe ndozo kitegeta tuina nobuyimba bwaffe nga busatu nakemakebaitati basiima tuinawo nakagwa tuinawo janina tuinawo nafeene jazi kugulaundiene mapegai ejazi ujja kuja mpolampola nejazi wasajja omusajja oyo begapu zokaze muomukulu mutubulireko mutandika ddy okukola mwembi mwesanga wa katono katono okola fembi hmm? mukama yakireeta kyajja kuba wa mukama hmm. kubanange kyaliwange sinagenda okulyanga bangamaliakasajja eyo kabeereeyo kakuba enyumba eza bobi naye nga tekakubanga kyekyo nendoze naye nga mpulira mumaze emyaka emeka mwemi nesre nesre tuyinza okuba nti gimazemu emyaka nga etaano hmm. eh, embeera ezo zifaana ezakamiriyoni okimanyi aa ah, ah. nze kuva buto hmm. era manyi embeera zange zange nganze eh, nezakamiriya ddi mwagala nyo era nyembera bulungi nera nezendwazengayemmubimbita olowooza eh. bintu ki byofaananya bobi wai simanyi hmm? simanyi nza nti bobi wine mwagala nga fani we nga nze ndi fani we timwagala nnyo ngaabale bamumatira e eh? kati nze sinza kugamba ndifaana bobi tebamufaana bana kubananga mwana simanyi jasini ojange bulamu nga nabutambuza obulamu bwoboyi era abakyala ebibamabanga naye mwana olinga kibanda mwana biki kitegeera nekitegeera ize ninga bakyakabi e eh? kitegeera mwana

kiwani ki mukama yali abasinkanyisizaako n'abantu abo nemwesangako ewantu nemwebongako oba ne babaita obammwe nemusaba mu basinkane kameri kameri kameri nali musinkanyeko emirundi nga esatu ngaebiri naye buli omusinkana mubongako naye nga njagala nga nze netaganyo mu mitingiko mu mbeera z'obuntu nga mupera zabujo nga sibino musanga yaani mu bbaala oyogeddeko naye nemutwala nemuinteractinga n'omugamba nze joniya kamiri ndekuggwanga mugye naliyo eyamaanyi mm, naye nga anti ekyo kyenjagala ekyo kyenjagala ekyo kyenyini kyontusinkanako gyali tumusinkana mubifo ngaeyo nemugamba yamaani nambyemu <clears throat> kibanda hmm. Eh, kibanda nali musisinkanyeko namutulane muinteractinga nomubulira nti nze nkumimikinga botaba nze nkubawo ekiraka alaali Eh, kibanda nali musisinkanyeko yani tunyumyamu nga omanye nti mukulembeze ye awuliriza buli muntu Eh, tunyumyamu ngaabantu hmm. Eh, nemubongako tulanyamu emboozi zaffe ngaffe mwana eh. nakikkiriza otambulirao Hmm? mutubuulire eh, tanyumya hmm. ee eh, nanga bakyakabi boy kati aba agambye ati abakezi baba balidde hmm. eh, <laughs> sifunanga mubuzibu nayesobira nababi abakulu kyebasanyiza obatubanga abapolomoti ngenyimba zabe nayefunyemuko obuzibu kubanga nali kyali kinsibizaako ekitalya emyezi mukaaga olubafa ekintu eh, ekyo kale nasooka ne nkifunamu obuzibu olunaku lwe bakwata kibandeeruuka oba mulujjukira ennaku z'omumezi nga 27 novemba kale nawulira obulumi bungi nnyo kibanda gamuzibidde e nalufeenya eh, eh, komerere omwana mulima ebolerya ntisa ebyafayo byalyo nempira obulumi bungi kati nenga nenegatta ku bantu abalima banja kibanda wali eri mukunairo tusooka tunyigamu netubanja kibanda nga tuli kaali kati abasajja webwajja era nebutuliya naffe nebutusooka bututeekayo nalufenya nebutugayamaawo wiiki nga bbiri nebutujjayo naye era mwana kale ekyokutusa eggwanga bwekyajja kibanda nga lesaidiyayo okutusa eggwanga nakituluza mu bantu ngaabasinga bebakigula nebakyeyingira nange nze omu ku bo mm. era nali ekalangala eyo omuseera bya kampeni twali kampeni twagivuga yonna yonna naye akalangala jawunyamuko nga kwendi nebanubyani ba edimutu ffenna ne badani magic n'abala bangi twali bangi nebatukwata nebatugalira ekitalya tumala emyezi mukaaga eh, zensozage zembifunamu era nga wemanya okujja kukate n'olulala obusajja bandyamuko twalina muganda wange tuva ku big zoni gukuba muziki eh, era wandya nze nzeka kuba twali twambulamu bwe tuti kale nali nekubira ekikumbe nali nekubya ovulo Wajja ni bangamba gwe rasta chiwani chini yaso kaba eh ngawo bimanyi ne juu nya. Yatema butemi chali banga ate yati amaje gali manyi usoja wali bunji ngate na chagamba ina kutema butemi. Eh yabara muri mwe kuzuka ko ko mwe ndi tuzinira ko manyi. Okay. Kamilioni. Eh, <laughs> eh, Mwana mama. Ndi muzi bunyo nole kaya munno na ko. Ndi da da wali yala ne ibuzo bya ne ko bwo bangayi. Yabaye no kumalia ibuzo bya. Ndi abimaliriza. nayeamendazani songa zagwanga fena zitukwata kunanira gwanga obewulunbwetera okufuna nina abantu ensanga batagala kamirye kaye nange mba nebandaga ekifananyi nti ate nange nia nibakintekako ekyo ntiamkibitegera ah, ah, nga balinga kati abagamba yomukulu kanolwensonga yo nenyigirizibwamu nnyo nyo abantu owamu nengera kirina buzibu bwebulamu birungi ki bwenyumiriza mu karakita zammwe ezo zona birungi emikwano boy mhm. kyekirungi ekisinga okuba boy ekisinga okuba ekyakabiri ekisansa tufunye emikwano gyaffe mingi ate nga gitukkirizamu era nga gitwagala ddala nga gyalaali mu kifaananyi ekyo okitegeera eh, kyekimu ku byo kamire so bagambireko kimu naye kyefunyemu ku ebyo ebinyemu eh. bingi byefunyemu ebirungi okubibona ebibabibyerambanbifunyemu Eh, byefunyemu ebibinga ebyo kusanga nebaŋamba nti kamiliyoni biki nekyonakyese mwana nyinamu waliwo obudogawo bwansolo yamu emabe gaawe ndozeramu biwanvuwanvu ebyo hmm. eh. batugamba nti n'abakyala mufunira ddala nga gwe kamiliyoni gwe bobi ah, ah. hmm? wainaebyo ebigambo byabantu jasi babakirowolereza nga bo ndowooza zaabwe ndoza balowolereza nenga sibya ddala wana ffe tuli bantu twagala obulamu era twekuuma nnyo nze siri mufumbo pozi mukulu wange nosomba omubuuzi simanyi naye bimukwata kuya <laughs> obufumbo <laughs> siri mufumbo geto puresidenti hmm. kyankwatako nnyo neera nga webimanyi mwana antu mayo nebyo nebintu byobufumbo ebyo sibyangu kugwira eh, kwaonagamba nti ofumbo bintu ki kamiliyoni byakola nga gwefaani we akola mm. ebintu byewakawo olusi byogamba mm. nti bibi obimanyi naawe naye ogamba kino kibi nze kabiere sirina kintu kibi kyemmanyi mpozi kyemmanyi twali muntu atogerwako kibi lwansonga ki kubanga omuntu yenayinayina obeera ne ba enemy eh? baeneme bafe tumanje bafa baja baeneme jase mundu wali kusala kuna oba gwe mwana wa mama oyina sala kuna kuna ngeza jina lwa chanduka koko oyina ba kuvimba kana ka runo lufana ka milioni segera nenga tsinda chimbo kwese kana ngira umba ina kula chi kweru ana kuna ngeza simna simna ibo mungu alina alali eh. takuba bantu eh amuntu kali kutokubanga ku muntu mwana wa mama tulwananga ko olwano lwokuba ensonga eh. osobola oba nga self defense nga wefe bakulumbye nawe notekawo ki werwanako eh, kale kuba werwanako erwanako eh, kuba nawe nali nga ntudde bwenti mundaba okugundi eno ku kabunso eyo naina wendingatudde mumotoka yakyali wange kamiri najuma ntetenanyo mulingizako nemulengerako nga wali e, najja gnokulengera ngatibagalibaijanga nababaize nebiso e, nagendaimamba omusajja nakikola ata nayeraba yalwala nakivaamu nemuoka nagisuulawo nga semmanyeko buzibu kibi kyogamba kino kibi kulasta kibi kulasta hmm. boyirasita oyo omulaba malayika boyirasita talina kibi mulo lasita talina kibi ninga omanyi mu bantu nti abantu bebabi temubulayo bamugamba nti mubi olwakino obanga alinayo ebyakola nze ebiyinza okuba nga sobola kulaba nsobi ninga gosobola olaba ensobi naye nabalaba ensobi ezo abamu baba bambwa baba eneme mwana okitegeera eh, lasita mwana boy muzigo bless and love okay, twafunako omukulu dokita butone ngaavayo ngaagamba yafuna obuzibu mu kutambula mu kifaananyi kya kamiriyo mm. ne bamulumba nako mm. tmutalimnmuntnmyali abalumbyekontiobalwakimutambula mukifananyi kinobakiriobakiaubanga mm. waliwonnakuolwsyangaangamtnakutukaetafutaetmabigao eh, kuyalambiseko eh, sabasaba era mpiseko ngaagala kunyanjula ku kiteegi eri abantu naye nenfunamu nange obuzibuzibu nganze ki ngaomuntu kunaku olwo nesobola kubeerawo onafiirwako ewaffe mu kyalo nembeera nga ate ya famiry ebimanyi ate ne omukulu yanyiigamu alabika eh, naye nga jasi baba yanyiigamu amusole saba kunsonyiwa nagira neetaga omusinkana mu buntu tunyumyemu mm. hmm. kakati eh. Alex, tell me for it. You're just a chimney. You're just a chimney. You're just a chimney. You're just a chimney. You're just a chimney. You're just a chimney. You're just a chimney. You're just a chimney. You're just a chimney. You're just a chimney. You're just a chimney. You're just a chimney. You're just a chimney. You're just a chimney. You're just a chimney. You're just a chimney. You're just a chimney. You're just a chimney. you Hmm. ebirooto byange ebirooto byange boy yakuvuga ku nyonyi hmm. ebirooto byange njagala kubanga yakuba kale ebirooto byange mwana si bingi nnyo njagala kubaawo akabi nyonyo vuge ku nyonyi ate nga yange kitegera aze njiguze naye ate nga sinatuwa ku nyonyi njagala mbeerewo akabi nga obumanyi ebirooto byange naye nga nzeera ndi muyimbi musician bino byajja okunkwata eh, nga kwembo ya bobi e nga nenyimba zange nekyali wange atulina enyimba zaffejastwagatkuba eh? abantu omuziki bagufiringe ebito byaffe ate nga tukubwamu ki sigala munywa sigala munywa kosigala omwenge gwenima tetukuva ah, mwana esikuva muyadde ndikwalaalyeandi yensonga lwaki yensonga lwaki gambye tulina music owaffe tuba music owaffe eh, yagetublandinga saawa en tumublandinga mwana era wena abakyali baffe tuwagire mutunonye kumulaba muziki eh. gwaffe gwakabi nnyo guli mada boy kwegulu youtube abantu bonna eh, abalnakoboy abantu bebweru eyo tebajja okubeerawo ku intaneti nabula nga batwezunganyo naye jazi njagala okufulumako koko ogwanga ino ngende nkakaseko ku basajja beyoluddawo ebye <laughs> eh. naye nga mwana kyakabi nyera boy bless and love kamiriyo eh. eh. uh, ayogerera bulungi bagwai bali abaddala uh, gwe kikubisa kitya nga bobi waine atambula ne kamiriyo neno kubuuza obuuza nze obaibuuza ttaano wange sinaako obuzibu banga mwana boyi olaba sinaako obuzibu kuwona okyali wange ne bakyali bange abamanyi era bamanyi na nettaano wange ate gwe naawe era okungamba bobi leero boyi wagwanisoka njala kubongako era banga nekyali wange sikinaako obuzibu kuba tono kyali wange ye nga ye nga kyali wange nga tetunadda mubiri eh? Eh, kati ate lwaki mbasinyinako obuzibu bali abakulu balina ensonga zaabwe kati jasi fe tuli baana tubegomba bekombebalinga gyebagumalamu ngaabakulu naffe mwana eh. Eh, naffe tuli mboyi kitegera yamani talina byayogerera kamiliyoni gwe byolabe ku miganga gofaani wa kamiliyoni nze ebyo tebinkwatako kubanga nze bobi mwagala ne kamiliyoni mwagala eh. segeera kayinza abakulu abakulu ebyabakulu ati wayiyingiriza ebyabakulu tikikukwatako hmm. ebyabakulu ate kuva buto nga bankubira gabe eri muna masaka kuva buto nga bankubira omuzi ate nkwata nengerereza eri musiyani eh. omuntu wamukulu ekyo siba kikooko <coughs> olifaani wa kamiliyoni yamaani mudakiika mu sekendi zasatu mulira hiti za kamiliyoni emu esooka mama mia eyokubiri tonvuga sipiidi eyokuna ate awo ntadde mugo obwongo obuuza zibeeri mwana mama waiwaki kati oba otaddemu kano kana kapusubyesekatayisooka kati kagamba kimu nze mmanyi buli luyimba lwa ulu nalubuddeko eti olusooka lolotya omukazi bedi nyo mama akamiliyoni ye olusooka Aa mbuza nzimanyi sebo akoma kalubendera saizi yo wendi mazima wanvu eh? Sa, eh? eh Ana, ulira.